がケツが。 登山別居門ってしてますかすいませんはい <laughs> いろんなもコーヒーパンも全部すべての全部やるんですよ、中華は中華料理によってはトップはいるでもオールマイティでこうチェーン店もねメーカーそういう人は意外とね肉カツチャダで隣にペッタバンもあるしカフェ ザランメンは好きな韓国料理の中でどれぐらいですかベスト10には入ると思うよベスト10はい、多いね何これあ、肉ラーメン食べてみすげえパンピーナッツかな、うん、ちょっと冷やし中華みたいなそうだね、うん ぱりちょっと違うね梅雨が気いただきますお父さんの反応は食べたからいただきますまいうん。あ、やっぱりこっちの方が美味しいかな。うん。ちょっと。なんか火の、火の香りしてた。 うんうんうんそうそうそうそうそれは香ばしうん香ばしさになるねうんうんはいうんでも好き好きな味うんこれ韓国の人こうやってたんだよねカンドラでやるうんそうそうそう ぽって言うんですよああちゃんぽんもんちゃんぽんちゃんぽん筋しかないちゃんぽんああそうですか、うん、なるほど、うん、ちょっと独特になる噛まないあー辛あー辛 <laughs> 結構辛いねああでもこれ食べたらまた食べたくなるかも 分かるようなケチでしかないような分かるような気持ちうんあこっちもおいしいおうんじゃいただきますはい Maten ister bak. 난 짜장에 Sütten maten ister bak. 늙던데 그거 있어요? 응 Sütten maten sütten. 그런데 짜장면요? 예? 응 그냥 고기 밑이에요. 또 놀다가 꼬고 있지 먹을 수가 없 근데 원말에 한국 내 속이 쭈쭈 미묘 소스 그래서 오지 약간 登山によって茶飲みは本気だからねこの返事だけはうんまた来ますよここはうんまた来たよねいやでも、ここでもいいかもおねでも本当にここナンバーワンなの食べますこれをじゃあここは10点満点あのに日本で食べた茶飲みって何が違うんですかだって大きくなったの おこは値段も優しいし、日本でこれいくらぐらいすると思いますか。百円ぐらいするからね。うん。どうだった？お理じゃなかった。満足ですか、うん、うん、うん、これ、まあ、味とか全部 この食堂、ね、値段も、まあ、総合的には8点ぐらいじゃないでも、はい、うんうんあ最後どうぞうはい、はい <laughs> こうやってるのにもういいのと <laughs> もう触ってんのにいいのすんちゃんがリ <laughs> カと似てるわ本当に おおごちそうさまでしたはい大もこちんじゃ <laughs> おお完食ですおお大もこちんじゃやらせばっかりこれはすんちゃんのやらせですからねパプタンの本心じゃありませんちょっとありがとうございます、はい、はい会計は私がしますからいえいえもうカード切ってるからありがとうございます ありがとうございます。早い。早い。ああ、こんな高いのはパッと持ちますよ。バイバイ。バイバイ。アニョン。てか。か。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。ごちそうしました。おけしゃんやよ。バナナ美味しい。これバナナの病気。はえ。 おおはよう。うん、それね。うん、いな。いただきます。いただきます。食べるよ、パピちゃん。うん、ごめん、パピがやむなうん。デリシャス。 ななちゃんだな。ななちゃんと似てますか、娘。なな <laughs> ちゃんが可愛いですか、娘可愛いです娘、娘。よくはダントツよ。えー、今いるからだな。確か ああ簡単だね <laughs> そう負げてあげるのも難しい ワンなるほどあれ見なくていいいいって言ってくださいいいいい今あの981パークっていうところに来ました。 top.